maanta waxaan idin barayaa sida loo weyneeyo bahalka بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وولالكن حمزة شيخ جابر برنامج كيغا وحان kusoo bandhigi jiray af oromo se laakiin laba cisho ka hor waxaan ku bedelay af soomaali iyo af xabashi marka walaalayaal maanta waxaan idin bari doonaa eh, wax aada iyo aada u muhiim ah eh, intaanan u gudagelin waxaan rabaa inaan idiin sheego kanaalkeennani waxaad ka baran doontaan cilmudiin eh, waxbarashada diinta cilmul abdaan waxbarashada jirhka amaba daawooyinka iyo cilmu sanca iyo teknolojiyadda ayaan idinku bari doonaa walaalayaal maalin waliba waxaan soo dhigi doonaa video of soomaali ah marka waxaan idinka rabaa inaad taageerayaal fara badan aada ii keentaan waayo waan ku cusubahay af soomaaliga may af soomaaliga kuma cusubi se laakiin waxaan ku cusubahay barnaamijka af soomaaliga aan kusoo bandhigayo markaa walaalayaal insha allahu tacaala maanta waxaan idin bari doonaa sida loo weyneeyo bahalka ragga horta culumtan oo kale amaba waxbarashadan oo kale dad badan ayaa u baahan se laakiin ka baqaya inay dadka u sheegaan amaba aynay dadka u sheegtaan ay ka baqaan ha ka baqi walaalkay fideogan keliga ayaad daawanaysaa waxa aan kuu sheegayana keligaa samee haddaad qof biniaadan aad ka baqaysid waayo haddaad baqaysid waa waa caadi waad iska baqi kartaa se laakiin waa dabiicat ulinsaan weeye waxaasi way iska jirtaa marka waxaan anigu kuu sheegaya keligaa intaad dhegaysatid ciyaal hadday kula joogaan meesha ka kaxay walaalkay marka keligaa waa inaad dhegaysataa sideed iyo toban sano wax ka yarina bidiyoogan iyuuna dhegaysan e, walaal waxaad samaynaysaa hadduu bahalkaagu yaryahay biidni illaah waxaad arki doontaa natiijadiisa bil gudaheed ayaad natiijada ku arki doontaa insha allah waxaad samaynaysaa walaal waa waxaad gurigaaga ku haysatid wax kale ma aha toon ayaad soo qaadaysaa basasha cad amaba toon ayaad soo qaadanaysaa toonta eh, afar xabadood ayaad ka qaadanaysaa afar xabadoodoo afar eh, sidaas ah markaad taa ka qaadatid afartaa waa ridqaysaa kadib markaad ridiqdid eh, waxaad samaynaysaa zayta zaytuun ama saliidda zaytuunka ee caadiga ah ayaad koob barhkiisa soo qaadanaysaa markaa waxaad soo qaadanaysaa haddana disti yaroo eh, iska caadiya eh, afarta afarta midhe ee eh, toonta ah ayaad meesha ku shubaysaa waad ridqaysaa baan ku yidhi marka hore kadib distida ayaad ku ridaysaa saliidda koobka ee barhka ayaad ku shubaysaa waad isku walaaqaysaa walaalkay kadib waxaad eh, wuxuu dabka saarnaanayaa ilaa iyo labiyo toban daqiiqo kadib markuu saarnaado waad ka soo qaadanaysaa meesha eh, shaandha miirta ayaad soo qaadaysaa shaandhada ayaad ku miiraysaa meel ayaad ku shubanaysaa saliiddaada kadib markaad meel ku shubatid markaad bahalkaaga ku duugaysid waa lagu duugaa caadi ii dhegayso walaalkay waad ku duugaysaa intaanad ku duugin ka hor waxaad samaynaysaa biyo kulul ayaad ku maydhaysaa biyo kulul markaad ku maydhid waad ku duugaysaa maalintiiba mar ayaad duugaysaa biidni illaah waxaad arki doontaa bil gudaheed natiijo aada iyo aada kaaga farxin doonta walaalkay eh, haddana waxaa jirta waddo kale waddo kale oo tan ka fudud waddadaasi waxa weeye eh, waxaad iibsanaysaa waa crem crem la yidhaahdo banculo crem cremka waxaad ka helaysaa online online-koo dhan kama helaysid ee waxaad ka helaysaa meel keliyaata meeshaad ka heli doontidna lambarka ayaan kuu dhigayaa lambarka whatsappka ayaad kala kulmaysaa markaad whatsappka kala kulantid waad u sheegaysaa arrimahaagoo dhan daawada waa lagu soo dirayaa daawadu waxay kugu soo gaadhaysaa amaba waxaa lagugu keeni doonaa saddex isha gudaheed daafaha dunida meesha aad joogtidba joog saddex cisho gudaheed ayaa lagugu keenayaa d h l-ka ayaa kuu keeni doonta markaa lacagtay ku yidhaahdaanna waa inaad online-ka ku bixisaa waa meel caanoo la garanayo eh, carabtoo dhan ayaa meesha ka wada iibsataa marka eh, website markaad gashid wax waliba waad ka arki doontaa walaalkay insha allahu tacaalaa maalin waliba video idi anfacaya ayaan soo dhigi doonaa youtube-kayga markaa waxaan ka rabaa taageerayaal taageerayaal macalinku markuu wax wuxuu rabaa arday inuu arko anna waxaa rabaa ardaydayda inaan arko ardaydan af soomaaliga wax ku baraya inaan arka rabaa markaa walaalayaad waad mahadsantihiin videoga like noo saaraa sheerna dhahaa subscribe-na soo dhahaa وادمها التنتين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إلى اللقاء